Cześć, tu Piotr. W tym zespole ciągnę druta. Cześć, jestem Maciek. Jeszcze raz? Cicho. Cześć, jestem Maciek. W tym zespole e, robię hałas. To znaczy gram na perkusji i sprzątam talerze. Więc jakbyście mieli brudne naczynia, to zapraszam. Dziękuję. Ja jestem, nazywam, mam na imię Radek. E, jeszcze raz. <laughs> Dobra. Jeszcze raz? Tak? Jest, już jest. Ja jestem Radek, nikt mnie w tym zespole nie lubi i gram na gitarze basowej. O. Już! Mam na imię Paweł. Cicho! Bo nie słychać. Jak masz na imię? E, e, Richards. Kurczę, wyglądam na zestresowanego, co? A, taką mam pracę. Słuchajcie, w tym zespole e, udzielam się na wokalu. Lepiej lub gorzej. Bardzo nam będzie miło, jeśli wesprzecie nas w produkcji naszej debiutanckiej płyty. No i mam nadzieję, że nasze dzieciaki, których zebrała się spora gromadka, będą dumne ze swoich tatusiów na razie trzymajcie się.